Всем привет! С вами канал в гостях у Лёли Ясы. И сегодня, судя по названию, э, вы увидите, как я буду дрессировать моего нового котенка Лися. С помощью вот этих конфеток. Их у меня осталось 6. Итак, начнем. Первый трюк это дай лапу. Да. Молодец. Умничка. Мы за это дойдем ей конфету. щедрым будет это прыгать. Сейчас надо ее кушает. Так, Лиса, Лиса. Прыгай. Прыгай. Нашла способ. Ниже наклони. Вот так. Молодец. Мы ей дадим за это... Э, лучше не надо, мы... Э, Нет, мы за это не дадим щенкам. Да? Сердечко. Вот такое сердечко. <laughs> <laughs> Итак, Третий друг это стоять. Молодец. Ну, за это можно не только конфетку, это а легкий друг. А лучше еще раз показать, как стоять. Ну, а Лися, стоять. <laughs> Не очень. Молодец. Молодец, дадим еще конфетку. А теперь Лишь... она будет ходить за нашей ладонью. Вот такая конфетка. Розовая, а с другой стороны белая между крупными. Да, тут есть разные, тут круглые сердечки, но она постоянно выбирает сердечки. Мы ей даем в пакетик, и она их сама Да, выбирает. я на все уже слопала. Тут только круглые остались. Вот. вот. За следующий трюк мы не будем давать ей конфеты, потому что он хоть и не легкий, но и просто мы уже ей надавали конфет. И сейчас будет трюк э, э, ходить за мной. И ходить. На ручку спать. <laughs> Это навсегда. А теперь положи на ручку их и перед ней вози. И пошли. Снарчики кушать. Шоколадная она. И у меня осталось две конфетки, одна клубничная и одна ванильная. И всем пока, и с вами был канал. А сейчас она будет прыгать на камеру сначала.